mm thank you 基本的には決まった、うんまあ、あって間違えたとこもありますがってお腹すいた、お腹すいたお腹すいた牛丼ぐらいだと作れるよかった牛丼食べたいほっとお腹すいたもう無理これちゃんちゃんと演奏したら響くね、うん、ちゃんと演奏したら、うん、ファットってえこれこれみんな吹いてるの